tudja, hogy beszéljek. Még soha nem utaztam traktorral, de a Duna-sziget fesztiválon ez megtörtént. Hát hallod, ilyen kolbászt én már nagyon rég nem adtam. Meg az a saláta. Rengeteg ember volt. Kedves emberek. Hát a legfaszább dolog. Duna Windsor Fest az volt, hogy az nem hogy egy millió ember volt kint, és hát elég sokan hallottak mi. Traktor. A traktor zseniális. Ilyet még nem csináltunk. Teljesen nyitott traktor, mindenki kapaszkodott, fújta a hajunkat a szél, és kaja, pia, nők, minden. Szabi kapott egy gitárt, állítólag ő volt ilyen jó, szerintem én is megérdemeltem volna egy gitárt, de mindegy. De Biztos azért, mert nem volt balkezes. Biztos, biztos azért. Össz, összespanoltunk azzal a zenekarral az AT Pavilon, AT Pavilon, aki szintén elég jó fel, és valószínű találkoztatok majd egy csomagban. És mi volt még? Hát volt még. Az vagy nem emlékszem. Másik zenekar is összehaverkodtunk, akik utánunk voltak, és véletlenül a, a dabost elküldtek vízért <laughs> koncert közben. De tök jó foly volt, mert hozott, meg ja, kiderült, hogy egy, valami, egy valami osztrák világsztár, és az volt az apja az énekes. Neki meg látszott így mindene, mert ilyen nagyon fura volt nadrág volt, amiben így látszott minden. E, ez ilyen emlékezetes dolog volt az arcunkba. De jó volt, na! jó volt! Now this is a perfect place for a picture, I think. Sure. Who will take it? Hey, I've got a picture. Csinálok én képet,